Yahoo! Ah!

Ha ha ha ha!

Ha ha ha ha!

Oh,

Woo! Woo! Oh, oh, oh. Bye. Woo! Ha ha ha ha! Woo! Woo!

Oh Oh! Ai! Woo! Oh! Oh!

Ja, ja, ja, ja, ja,